Il Signore vi dia la pace. I primi affreschi apparsi in basilica sono relativamente tardi alla costruzione della basilica. Dopo la visita del Papa Innocenzo IV, verso 1253, il maestro di San Francesco ha dipinto qui in basilica da una parte cinque affreschi dove racconta la passione di Gesù e dall'altra parte altri cinque affreschi che raccontano la compassione di San Francesco. Cosa vuol dire questo? Il modo nel quale San Francesco ha cercato durante la sua vita di imitare Gesù. E abbiamo la spoliazione di Gesù, la spoliazione di San Francesco, la nascita della Chiesa e la rinascita della Chiesa nel tempo di San Francesco, la deposizione della croce e la predica agli uccelli. Però che c'entra la deposizione con la predica agli uccelli? La chiave sta nel libro che San Francesco tiene nella mano sinistra, che è il libro dei Vangeli. Il Signore ha mandato suo figlio Gesù nel mondo per amore. Il messaggio di tutto il Vangelo può essere riassunto in un'unica parola, amore. La vita di Gesù e la sua morte in croce non può essere riassunta che da un'unica parola, amore. Quindi il messaggio di Francesco verso tutte le creature e piuttosto verso l'uomo, che è creatura per eccellenza, non può essere altro che l'amore di Dio verso tutti. Il Signore vi dia la pace.